नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र म आज तपाईँहरूलाई एडप प्रिमियम प्रोमा भएको दुईवटा फिचर्स फर्स्टमा रहेको छ हामीले कुनै पनि अब्जेक्टलाई कसरी डुप्लिकेट पार्ने र सेकेन्डमा रहेको छ हामीले ग्रिन स्क्रिनलाई कसरी हटाउने र त्यो हटाएको ब्याकग्राउन्डलाई हामीले अर्कै ब्याकग्राउन्डबाट कसरी एड अथवा रिप्लेस गर्ने यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी पाउनु रहेछ सो बिना कुनै टाइम वेस्ट गरी भिडियो सुरु गरौँ सुरुमा मैले दुईवटा भिडियोलाई चाहिँ मैले इम्पोर्ट गरेको छु सो तपाईँले यदि इम्पोर्ट गर्न आउँछ भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ यदि इम्पोर्ट गर्न आउँदैन भने तपाईँले प्लेलिस्टमा गएर तपाईँले भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ सो फर्स्टमा चाहिँ म यो बाघको इमेजलाई यतातिर माथितिर हाल्छु सोर्स स्क्रिप्टमा लिएर जान्छु र मलाई कहाँसम्म चाहिन्छ जस्तै कि मलाई यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिन्छ भने तपाईँले यसरी आएर ओ गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यसरी लिन पनि सक्नुहुन्छ सो हामी चाहिँ अहिले के गरौँ भन्दाखेरि भिडियो मात्र लियौँ अब चाहिँ हामीहरू अर्को भिडियो लिनेवाला छौँ सो यसमा पनि हामीहरू यहाँदेखि यहाँसम्म लिन्छौँ यसमा चाहिँ हामीहरू अडियो र भिडियो दुइटै लिन्छौँ सो हामीले माथिबाट यसरी ड्राई गर्छौँ र यसलाई माथितिर हालिदिन्छौँ र तपाईँको स्क्रिनमा चाहिँ देखिएको बाघको एउटा भिडियो रन भएको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ फर्स्टमा के गर्छौँ भन्दाखेरि यो बाघको इमेजलाई चाहिँ डुप्लिकेट गर्छौँ त्यसको लागि चाहिँ हामीहरू अल्ट अनि माउसको लेफ्ट क्लिक गरेर यसरी माथि लिएर जान्छौँ यसमा चाहिँ हामीहरू सेलेक्ट गरेर हामीहरू ओपेसिटीको तलतिर जुन चाहिँ मास्किङको बारेमा हिजो हामीले पढेका थियौँ सो हामीले पेन टुल चाहिँ यसरी युज गरेर यसरी सेलेक्ट पनि गर्न सक्छौँ अनि स्केलबाट यसरी साइडमा ल्याइदिन्छु सो माथिको इमेजमा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि यति मात्र सेलेक्ट भएको छ सो मास्किङ भनेको चाहिँ कुनै पनि स्पेसिफिक एरियालाई चाहिँ यसरी सेलेक्ट गर्ने हो र यही चिजलाई चाहिँ म डुप्लिकेट गर्छु र डुप्लिकेट गरिसकेपछि म यो पोजिसनलाई यसरी साइडमा हालिदिन्छु र यो जुन चाहिँ टोगल ट्र्याक आउटपुटलाई चाहिँ म यसरी अन गरिदिन्छु सो अन सो हामीले यसरी चाहिँ डुप्लिकेट गर्न सक्छौँ अब चाहिँ हामीहरू यो ग्रिन स्क्रिनलाई चाहिँ कसरी हटाउने त सो सुरुमा चाहिँ हामीहरू इफेक्ट कन्ट्रोलमा जान्छौँ र यसमा चाहिँ हामीहरू अल्ट्रा कि भनेर टाइप गर्छौँ अल्ट्रा मात्र गर्दाखेरि पनि आउँछ सो हामीले फर्स्टमा माथितिर हालिदिन्छौँ र तपाईँले यसरी स्क्रोल गर्नुभयो भने अल्ट्रा कि भनेर यसरी तलतिर यसरी देख्न सक्नुहुन्छ कि कलरमा चाहिँ हामीले यसरी आइड्रपहरू लिन्छौँ र हामीहरू यसरी राखिदिन्छौँ र ग्रिन सेलेक्ट भएको छ यो ग्रिन स्क्रिन चाहिँ किन हटेन हटेको छ तर यो माथिको भिफोको मात्र हटेको छ जुन चाहिँ तपाईँले यसरी देख्न सक्नुहुन्छ सो सेकेन्डमा पनि हामीहरू ग्रिन स्क्रिनलाई हटाउनको लागि हामीहरू अल्ट्रा कि चाहिँ यसरी हालिदिन्छौँ हालिदिइसकेपछि हामीहरू तलतिर यसरी स्क्रोल गर्छौँ र यसरी हालिदिन्छौँ र अर्को लास्ट बाँकी छ अल्ट्रा कि यसरी हालिदिन्छु र तलतिर यसरी स्क्रोल गर्ने बित्तिकै तपाईँले के कलर देख्न सक्नुहुन्छ यसरी हालिदिने र पछाडिको ब्याकग्राउन्ड जुन चाहिँ मैले राखेको थिएँ यसलाई चाहिँ म स्केलबाट यसरी बढाइदिन्छु र तपाईँले जुन चाहिँ बाघको साइजलाई चाहिँ तपाईँले स्केलबाट पनि यसरी सानो ठुलो गर्न सक्नुहुन्छ अथवा पोजिसन पनि यसरी एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसमा यसरी तलमाथि पनि गर्न सक्नुहुन्छ सो मैले चाहिँ बाघको यसरी साइज र पोजिसन चाहिँ मैले चेन्ज गरेको छु पेन टुलको युज गर्ने अथवा तपाईँले यो मास्किङ जुन चाहिँ छ यसरी एलिप्स टुलबाट नि यसरी मास्किङ गर्न सक्नुहुन्छ अथवा जुन चाहिँ रेक्ट्याङ्गुलर टुल छ यसबाट पनि तपाईँले मास्किङ गर्न सक्नुहुन्छ सो डिफ्रेन्ट वेजहरू छ तपाईँले चुज गरेर तपाईँले यसरी मास्किङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ हामीहरू अर्को प्रोजेक्ट चाहिँ हामीहरू लिएर आउँछौँ सो सुरुमा छ एउटा रिपोर्टरको जुन चाहिँ मैले यसरी इन र आउट गरेर मैले ट्राई गर्न सक्छु सो यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि इफेक्ट कन्ट्रोलमा जान्छौँ र अल्ट्राकी चाहिँ यसरी माथि रिपोर्टरमा हालिदिन्छौँ र हामीले स्क्रोल गरेर कि कलरमा यसरी जान्छौँ र यसरी राखिदिन्छौँ र तपाईँले माथितिर गएर यसरी पोजिसन पनि साइडमा अथवा स्केललाई यसरी सानो ठुलो गर्न सक्नुहुन्छ सो यहाँतिर चाहिँ के प्रब्लम आएको छ भन्दाखेरि तपाईँको स्क्रिनमा जुन चाहिँ जुम गरेर हेर्छु म चाहिँ यहाँतिर हल्का हल्का जुन चाहिँ देखिरहेछ यो ग्रिन ग्रिन सो यसलाई पनि हामीले हटाउनु पर्ने हुन्छ अनि मात्र अलि राम्रो देखिन्छ जुन चाहिँ यतातिर कालो कालो छ सो यसलाई पनि हामीहरू हटाउनेछौँ सो त्यसको लागि चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि कि कलरको तलतिर मेट जेनेरेसन भन्ने हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीहरू क्लिक गर्छौँ र ट्रान्सपेरेन्सीलाई पनि यसरी हटाउन सक्नुहुन्छ र हाइलाइट्स पनि यसरी कति चाहे तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ स्याडोज पनि यसरी राख्न सक्नुहुन्छ टोलरेन्स चाहिँ हामीले यसरी पनि गर्न सक्छौँ सो सुरुमा चाहिँ हामीहरू के गर्छौँ भन्दाखेरि पेडिस्टलमा हामीहरू जान्छौँ र यसरी गरिदिन्छौँ सो तपाईँको यस्तो प्रब्लम आयो भने तपाईँले पेडिस्टलमा डाइरेक्ट गएर चाहिँ तपाईँले यसरी बढाउन सक्नुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पर्फेक्ट हुन्छ पर्फेक्ट ग्रिन स्क्रिनबाट यसरी आउँछ मैले पनि भिडियो बनाउँदाखेरि ग्रिन स्क्रिनमा चाहिँ एकदम प्रब्लम आइरहेको थियो सो त्यो चाहिँ किन हुन्छ भन्दाखेरि एउटा लाइटिङको कारणले गर्दा यो अल्ट्रा किबाट चाहिँ तपाईँले डाइरेक्टली गर्न सक्नुहुन्छ तर यदि तपाईँले चाहिँ अब ग्रिन स्क्रिनमा चाहिँ भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ लाइटिङ चाहिँ फोर्टी फाइभ डिग्रीमा राखेर मिलाएर चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ सो डिफ्रेन्ट लाइटहरू तपाईँले राख्नुहोस् र यदि तपाईँलाई यस्तो भिडियो चाहिँ चाहियो भने चाहिँ तपाईँले तलतिर कमेन्ट चाहिँ गर्नुहोस् र म चाहिँ ट्राई गर्नेवाला छु मसँग चाहिँ त्यति हेभी लाइटिङ चाहिँ छैन सो मैले चाहिँ अहिलेसम्म ग्रिन स्क्रिनमा चाहिँ बनाएको थिएँ तर धेरै प्रब्लमहरू आएको थियो लाइटिङको कारणले गर्दाखेरि सो म चाहिँ ट्राई गर्नेवाला छु यदि बजेट छ भने सो यसरी चाहिँ तपाईँले डिफ्रेन्ट कुराहरू यसरी राख्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ हामीहरू फेरि के गरौँ भन्दाखेरि इफेक्टमा जान्छौँ प्रोजेक्टमा जान्छौँ र हामीहरू जुन भने ब्याकग्राउन्ड चाहिँ यसरी हालिदिन्छौँ र चराउरेको यतातिर माथितिर हालिदिन्छु सो यसमा चाहिँ हामीहरू के गर्छौँ भन्दाखेरि अल्ट्रा के हालिदिन्छौँ र मेन जेनेरेसनमा गएर पेज स्टललाई अलिकति बढाइन्छ र पोजिसनलाई हामीहरू माथितिर हालिदिन्छौँ ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ तपाईँले जे जे राख्ने हो यसरी एड पनि गर्न सक्नुहुन्छ आज चाहिँ हामीले के के गऱ्यौँ भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ हामीले डुप्लिकेट गऱ्यौँ डुप्लिकेट गर्न सिक्यौँ मान्छेलाई चाहिँ कसरी डुप्लिकेट गर्छ र सेकेन्डमा चाहिँ हामीले के गऱ्यौँ भन्दाखेरि यहाँ इफेक्ट कन्ट्रोलमा गएर अल्ट्रा कि चाहिँ यसरी हाल्यौँ त्यो कारणले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि ब्याकग्राउन्ड पनि चेन्ज भयो सो तपाईँले यो दुइटा टुल चाहिँ युज गरेर तपाईँले आफ्नो भिडियोमा चाहिँ एकदम राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँको न्युज च्यानल खोल्ने विचार छ भने जुन चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ सो यसरी नै तपाईँले ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गरेर ग्रिन स्क्रिन किनेर सुरु गर्न चाहिँ तपाईँले सक्नुहुन्छ सो आजको लागि यति नै हामीहरू फेरि पनि भेट्नेछौँ एउटा नयाँ भिडियोका साथ तबसम्मको लागि stay safe stay healthy and bye bye